Bravo. Bravo. Vidio sam da je dao bok. Obrati pa ovo jedno. Ovo je blizu se da sam neka skina. Da. Nije. Učinuli smo, hodaj mnogo dalje. Znači sad učio je vidio sam. Vidio, vidio, vidio, vidio mene ovaj bram. Idemo na ne tamo. E, eh, deco moja, tako to ide. Juče je usro, vidjet ćete i to. <laughs> Haha, ali danas me popravni. Umurio sam. 여기 벌레